हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Adobe Photoshop C S six से हम फोटो कैसे बनाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि ये हमारे ये रहा हमारा फोटोशॉप इसको ओपन करते हैं ये थोड़ा वेट लेगा आ, कोई घबराने वाली बात नहीं है बस थोड़ा टाइम लेगा हाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटोशॉप सी एस सी का एक्सटेंडेड इज ओपनिंग ये खुल रहा है फोटो शॉप जो है बहुत अच्छा है ये ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पेज ओपन होता है यहाँ थोड़ा सा वेट करके यहाँ फाइल पर आना है यहाँ ओपन यहाँ पर आपको कोई सी फोटो ओपन कर लेनी है जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा वेट लीजिए तो ये देखिए यहाँ पर हमें पहले क्रॉप करना होगा ये देखिए जैसे मैंने कर लिया आपको भी ऐसा कर लेना है यहाँ पर ओके कर देना तो इसके बाद हमको कंट्रोल एल दबाना है इससे आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर फिर आपको सिलेक्ट ऑल दबाना है एडिट पे जाके स्ट्रोक पर टेन पी एक्स करके ओके कर देना यहाँ से आपका जो बॉर्डर है वो आ जाएगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप एडजस्टमेंट कंट्रोल एम से भी कर सकते हैं ये देखिए तो जो आपको ज़रिया ठीक लगे वो मैंने बता दिया है यहाँ पर आपको फिल्टर में जाके ब्लर में करके स्मार्ट ब्लर पे भी जा सकते हैं इससे है वो क्या है कि मुहासे वहासे होते हैं वो सब हट जाते हैं तो यहाँ पर न्यू किया आपने four inch into six inch पर आ गए ओके किया यहाँ पर इसको कॉपी करके भी कर सकते हैं यहाँ ऐसे उठा कर ले जाओ यहाँ पर छोड़ अब यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेट कर लो आपको तीन करनी है कि क्या यहाँ इसके बाद आपको आठ दबा देना है और इसमें से एक फोटो निकालना है ऐसे यहाँ पर सेट कर लेना है तो आज की ये थी हमारी वीडियो और प्रिंट करने के लिए यहाँ पर दबा देना फिर जो भी आपका प्रिंटर होगा वहाँ इसको ऐसे सेटिंग मिला के कर लेना तो ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय